ver si vol, a la Marisa a presentar con blog de nuevos proyectos. Hola, buenos días a todos y, gracias por, estar aquí. Eh, yo soy Marisa Gliosca, soy directora técnica de Andróminas y voy a explicar un poco el proyecto Semeli que es un nuevo proyecto que estamos haciendo a nivel europeo, en el cual eh, vamos a trabajar buenas prácticas dentro de centros penitenciarios con dos actividades, como ya adelantó Fermín. Una es la robótica educativa y la otra es eh, la utilización de... Eh, de, la realidad virtual. ¿no? Eh, yo creo que esto es algo muy, muy importante y que así como las videoconferencias hace un año ninguno se podía imaginar que se podían hacer un montón de cosas, con estas actividades va a pasar lo mismo. A partir de que generemos algunas actividades, se van a ir involucrando el resto de centros y, y van haciendo actividades nuevas. Yo quiero decir una cosa antes de darle paso a Fermín y Ana, que realmente son quienes tienen que aportar toda esta experiencia, eh, quiero decir que las videoconferencias tienen infinidad de cosas que hacer. Las únicas limitaciones las ponemos nosotros, porque realmente eh, todas las actividades que hacemos podemos hacerlas a través de una videoconferencia. Somos nosotros quienes tenemos que abrir la mente y realmente eh, no pensar en la distancia, sino ver que la distancia la, la tenemos nosotros incorporada. Bueno, nada, le, le, doy paso a Fermín para que explique la experiencia que, que van a hacer en, en Bueno, perdona que, que, tenemos dos ordenadores y se nos acopla uno con el otro y tiene que desactivar el sonido. Bueno, la, el tema de la realidad virtual en centros penitenciarios, bueno, ya, hay algunos compañeros y compañeras que ya participaron conmigo en una formación que se hizo hace un año y medio, creo que recordar. Entonces, bueno, desde el primer momento, cuando se planteó la realidad virtual, eh, Julio, que también es un apasionado de las nuevas tecnologías, nos acompaña en todo el, todo y nos, ayuda y, nos, nos, nos motiva a hacer cosas. Bueno, desde el primer momento ya se vio claro, se apostó también desde Andomia se compró, no, se, compró material para poder hacer pruebas, eh, la, cámara de fotos de, fotos de 360 grados, las gafas, las gafas para la realidad virtual y también se hicieron pruebas también con software a nivel, de, a nivel online. Eh, la actividad que se plantea dentro de la realidad virtual en centros penitenciarios, partimos de la base que la realidad virtual, la primera, la primera vez que cualquier persona ya independientemente si está, si está al, al, centro penitenciario, porque cambio catalán que se a castellano y al final escucharte a ti Marisa eh, te cambia castellano. Eh, independientemente si está al, centro penitenciario, del centro o està la primera vez que una persona ve una aplicación de realidad virtual, la sorpresa es inmensa y es brutal. También le di que va a hacer un primer taller aquí amb interns de, de lledoners, amb sis interns de diferents perfils, eh, era quan, abans de la pandèmia, molt, molt abans, i, i he dit que, que, bueno, que si ja sorprèn una persona quan estàs a casa, aquí dins del centre la, les emocions són molt més, molt més intenses. A partir d'aquí, eh, llavors, pensant que, que, també va venir a partir del de, tema del Covid, no, de, de, ens vam trobar que no es podien fer activitats eh, conjuntament dins de d'economia o de, de l'àrea educativa s'havien de fer dins dels mòbils. Llavors, pensant en això i ajuntant amb la realitat virtual, eh, vaig, bueno, ja, eh, us presento una activitat que es podria fer, es pot fer sense necessitat de tenir internet i es pot fer o dins d'un mòdul o dins de l'àrea educativa. Llavors passem de, no només de ser consumidors, de consumir eh, aplicacions de realitat virtual que ja que ja existeixen, que, ja, que una persona les ha dissenyat, les ha creat, sinó a ser nosaltres generadors de contingut en realitat virtual. Eh, com que encara no tenim els coneixements tècnics o, el, o, o necessita molt de temps més que coneixements tècnics per poder desenvolupar una aplicació eh, que, que també vam estar en el seu dia no, fer un, un debat a, amb el tema de Unity, com es feia, si podia fer formació, com això és un altre a nivell tècnic, eh, partint, o sigui, deixant això en banda, com es pot generar contingut eh, de realitat virtual des de dins del centre i fet directament pels propis interns? Doncs amb les eines que tenim actualment hi ha una càmera de fotos i material quotidià. Quotidià vol dir doncs, eh, colors, fulls, cartró, torines, llapisos, eh, llibres, joguines... Llavors, amb això, la, la plantilla és eh, crea un escenari a partir d'una una, una, una capsa, una capsa quadrada o un cilindre amb dos cartolines, crear un escenari i dins de l'escenari poder eh, posar diferents elements per simular una, un, una, una escena que després eh, es pot veure eh, des, de dins de, des de dins de la pròpia foto. És a dir, creiem un espai, en, en l'exemple que, que, que veureu al vídeo ara a continuació, he ficat eh, diferents ninos tipus Playmobil i coses així. Llavors, des, un cop està feta l'escena, es fa la fotografia amb la càmera i la visió des de les ulleres de la realitat virtual és des del punt eh, on s'ha ficat la càmera. És a dir, que eh, l'escena amb la realitat virtual es veu amb els ninos gegants al costat. O sigui, és com si ens fessin en miniatura i són una, llavors la, la situació és molt és molt estranya de veure-ho. Eh? Llavors, què, què, què es pretén fer això que és una mica, una, una mica fora del comú? Vol potenciar sobretot la part de creativitat, no? de sortir de la centre penitenciària, està tot molt pautat, tot, horari, tot fet, doncs això és una, una activitat més lúdica, més de, de, de ser nen, no? de jugar, de baixar, de, de disfrutar i, i obrir tota la, tota la, la part de, de, que, que, que cadascú vol expressar. No? A partir de, de, de o sigui, se, si supera la, les eines, llavors en grups, de, en parelles, eh, es pensarà una idea, un, una, una idea de projecte, una escena que es vol, es vol reproduir i llavors eh, s'explicarà a nivell teòric de com el funcionament, els, els conceptes bàsics de fotografia, el tema de llum, de, de distància, eh, s'explicarà com funciona la càmera de fotos en si de, de realitat virtual, com, com, com fa la foto, com s'activa. Eh, eh per activar-la cal un dispositiu extern, en, en, en aquest cas vas, bueno, quan les vegades que he entrat aquí al centre s'ha fet amb una, amb una tablet, el tema perquè és més, visualment és més fàcil que un telèfon mòbil i a nivell també de seguretat també és més eh, millor tablet que un telèfon mòbil. I encara estàvem fent proves per poder connectar la, els ordinadors a la càmera sense necessitat de fer servir un dispositivo externo, pero encara ho hem porque porque la aplicación es per, espera Android y se de vía WiFi Wi-Fi bueno, es una mica complicada pero bueno, entrar en un, dispositivo móvil sin tarjeta SIM, no es entrar en un Ubuntu y ya hay un Ubuntu un Android ya conecta con la cámara. es para la cámara, es pasa a la a tablet, es el ordenador, sale editar a el, a el GIMP I llavors es crea l'escena, finalment, eh, que, es vulgui, que es vulgui fer. I un cop feta, llavors ja es pot visualitzar a les ulleres, de realitat virtual i també es podrà veure eh, online a través de, de, de la web d'una bueno, web que, ja, eh, que ens permet eh, pujar eh, fotos de, de realitat virtual. Us he de dir que el vídeo, tot i que he intentat que es vegi com, com, com es veu des de dins d'unes ulleres de realitat virtual. La realitat, us he de dir que fins que no eh, eh us poseu una ulleres si veieu la foto com es veu des de dins, no podeu imaginar la sensació que dona de veure, bueno, de veure tot, tot engegant. És, que és com, com si fossin la, la, la, la, que fan miniatura i ho veus tot llegant, doncs seria així. Això, això, això és la sensació que tens quan et poses una llibre de realitat virtual amb, amb, aquesta, amb aquesta activitat. Eh, a partir d'aquí, que es pot fer en realitat virtual a part d'aquesta activitat dins del, del projecte que s'ha presentat la, la Marisa, doncs podem fer, bueno, ja la, la, podem fer un, un escape room fent fotografies de realitat virtual de diferents espais del, del centre, fent, amagant coses a fotografies s'han de buscar, és a dir, poden fer molt, petits tours virtuals, poden fer moltes coses. L'únic que eh, aquesta activitat que es presenta avui d'exemple, eh, el benefici que té que no, no surt cap eh, intern en la fotografia, llavors eh, i es pot fer des de dins del, del mòdul sense necessitat de, de tenir internet i això també ens sobra mm, eh, és molt més fàcil treballar que si només es pot fer a, a dins del Polònia. Amb això ara deixaré, no sé si vaig bé de temps, Xavi, o no? comienzo a hablar y... sí, sí, sí, estamos, estamos muy bien de tiempo. ¿eh? sí, don si... Bueno, no, no me Bueno, si ya un vídeo que es el que, que dura tres minuts, llavors és un ejemplo de tot lo que se he explicat, que visualment s'entén millor. yo Y ahora os deixo si necesito fer alguna, bueno, fue alguna una pregunta, o puede un un cop visto el vídeo, si resulta una alguna pregunta o reflexión sobre el tema de realidad virtual. Fernín, eh, Fermín, ¿puedes poner el vídeo, por favor? Vale, tengo problemas de reproducción. Eh, voy a poner, si me dejáis un, dos minutos, un momento. Si les parece, le doy paso a Ana y luego ponemos los dos vídeos juntos, que será mejor. Bueno, Ana nos va a eh, explicar eh, la robótica, cómo implementar un proyecto de robótica educativa. Hola, yo soy Ana, dinamizadora TIC de Cuatro Camins y bueno, junto con Fermín hemos estado planeando esta actividad centrada principalmente en lo que se conoce hoy en día como robótica educativa. Eh, bueno, os explico un poquito cómo está estructurada la actividad, ¿vale? Y cómo veréis que la robótica educativa no solo es hablar, eh, no solo es aprender a programar, a aprender un lenguaje nuevo como es el informático, aprender circuitos, sino que trabajamos otras habilidades de forma muy indirecta que van muy bien tanto en el público infantil como en el público de mm, recluso. ¿vale? Eh, y perdón, me pasó al catalán porque no sé por qué he vuelto a cambiar de <laughs> idioma. la actividad es una introducción al mundo de la robótica donde aprenderemos el lenguaje informático, la programación de diferentes componentes y la construcción de circuitos electrónicos de una forma lúdica para estimular el eh, interés para la tecnología y la ciencia. Eh, l'activitat de robòtica està estructurada en tres nivells. Un primer nivell, això es veurà més... I ara us ho explico tot, però es veurà quan, quan veieu el vídeo ho entendreu tot. Vale? Eh, està estructurada en tres nivells. Començaríem amb un primer nivell que seria molt intuitiu, on seria un primer contacte amb el món de la robòtica. Amb aquest primer nivell faríem servir un robot educatiu open, lliure, que es diu l'Escornabot, que hauríem aprendríem d'una forma molt divertida, molt jugant, al cap i a la fi, eh, com analitzar l'espai, com donar les ordres... Començaríem aquesta introducció al llenguatge eh, robòtic, que és una miqueta diferent. I d'una forma mena i entretinguda treballaríem el, el confrontar la frustració, el treballar en equip i l'assaig i l'error. Perquè tot i que sigui jugar, la robòtica pot ser molt frustrant i pot ser molt depriment. Per què? Perquè tu pots, tu pots eh, programar un robot perquè et faci un circuit i veure que t'has equivocat i l'has de tornar a programar i, i t'has tornat a equivocar. El circuit que surt al vídeo jo el vaig tindre que fer vuit cops i jo tinc la mà trencada amb la robòtica. I llavors és una forma molt divertida de treballar frustració, paciència i, i l'assaig i l'error en un segon nivell introduiríem el treball amb l'ordinador i el llenguatge per blocs. No sé si coneixeu l'MBlock, però va molt bé per treballar el llenguatge informàtic. I no només MBlock, sinó que hi ha moltes aplicacions que estan fent servir aquest llenguatge per blocs, com és l'app Inventor i com són la creació de, videojocs. Eh, treballarem d'una forma molt visual, eh, també amb un robot educatiu que es diu M-Clone, Uh, I, bueno, uh, tota la programació que fem, de seguida la veurem traduïda al, al robot. Llavors, és una forma molt divertida d'aprendre perquè si t'equivoques a la programació que has fet a l'ordinador, pam, de seguida l'estàs veient al robot i d'una forma molt ràpida la pots corregir. Um, bueno, eh, la I que treballarem amb aquesta part de l'activitat? Doncs la resolució de problemes, el treball en equip, el desenvolupament de pensament lògic crític a través de la programació i el desenvolupament de l'expressió oral i escrita. I sobretot, paciència, molta paciència. Ah, ho faig, ho torno a fer, ho torno a refer i ho torno a fer. Um, per acabar, introduirem una placa que es diu Arduino, no sé si la coneixeu, vale? és una plataforma lliure de creació electrònica basada en un hardware i un software uh, lliure flexible i fàcil amb la, per, perquè el gran públic eh, la pugui fer servir. Uh, amb l'Arduino, eh, el bo de ser una placa oberta és que pots connectar moltes coses. Llavors pots aprendre a programar moltes coses. Pots aprendre a programar llums, pots aprendre a programar motors, pots aprendre a, a programar una placa, ai, una pantalla, eh, pots aprendre el que tu vulguis. I perquè, I perquè us feu una idea, de tot el que es pot arribar a fer amb un Arduino, eh, pots fer alguna molt fàcil, com fer que quatre llums s'encenguin amb un ordre concret, com pots fer un or vertical amb un regadiu programat que controli la humitat de la terra, com pots fer un dron, com pots fer una màquina de vending o com pots fer un Android BB-8 de Star Wars. Sí, s'obre un gran ventall de, de possibilitats que els interns puguin eh, aprendre, o sigui, aprendre Arduino els obre un gran ventall de possibilitats de projectes. Eh, amb aquest últim tram de l'activitat, la programació continuaríem fent-la en blocs d'una forma molt intuitiva, que ja han treballat, que si resulti, que, si, que no si sigui difícil, que sigui fàcil, vale? per acabar fer-la per escrit, que és com en realitat es fa la, la, la programació de, de robot o qualsevol programació informàtica eh, vulgarment es diu que es pica, saps? I és perquè es fa per escrit. Llavors, l'Arduino ens ajudarà a fer aquest pas de programació per blocs a programació per escrit. Eh, L'activitat en si està pensada per unes 8 o 10, un 10 sessions, i, bueno, però tot i que l'activitat està estructurada amb aquests tres grans blocs, no està eh, collada amb un número d'activitats, ai, amb un número de, de sessions, que vol dir que si els interns són uns cracs i en dues sessions t'has polit els dos primers trams i vols invertir més temps a l'Arduino perquè són molt aficionats o han agafat molt ràpid i doncs es busquen uns projectes que ells els, els hi pugui agradar, que, que treballi la seva creativitat i et centres més en la part d'Arduino que tu veus que els interns, pels motius que sigui, els hi costa molt i has d'anar una miqueta més a poc a poc, doncs hi més en les dues primeres parts de l'activitat i l'Arduino potser només ho veuràs de passada o ho veuràs com un exemple final d'on es pot arribar amb aquests coneixements. Eh, I, bueno, ja està. <laughs> Més que res que, que, que, que no tingueu... bueno, que que a vegades queda com molt, molt lluny la robòtica de, del que pot ser l'educació o del que pot ser la, el treball d'unes habilitats per, per als interns, però al cap i a la fi la robòtica és una eina per poder treballar d'una forma lúdica tot aquest treball de frustració, de paciència, de treball en equip, a l'empoderar-los, que, que poden fer ells mateixos coses, perquè jo em trobo moltes vegades que no, admelo tu. I és com, no, tu pots fer-ho, tu pots, llavors d'una forma gradual, jugant i, i lúdica, bueno, jugant lúdica, empoderar-los com que són capaços de fer alguna tan difícil com pot ser robòtica. I ja està. Bueno, muchas gracias, Ana, por, mm. por explicarnos esto. Yo comentarles que este proyecto se llevará a cabo durante 24 meses eh, y se hará en conjunto con otras siete entidades que trabajan en el ámbito penitenciario de cuatro países diferentes, que son Grecia, Chipre, Rumania y Letonia. Así que bueno, en, estos 24 meses eh, vamos a ir contando cómo va evolucionando toda experiencia. Ahora sí, a ver si si Fermín ya puede poner los dos vídeos de demostración de las actividades que queremos hacer, que a veces explicarla no es lo mismo que verlas, y, bueno, y eso. No sé si ustedes eh, van teniendo preguntas o, quieren hacer alguna pregunta sobre estas dos presentaciones y las pueden ir poniendo en el chat, sería más práctico. Eh, Fermín. Sí, pero un momento que no me deja compartirlo. Vale. Mientras voy a ir contestando algunas cosas que salen en el chat, eh, sería interesante que este proyecto se haga en justicia juvenil, no sé, <laughs> eso lo, lo podrá responder mejor el departamento que yo. Eh, pero bueno, comentarles que el proyecto europeo se hace con jóvenes entre 18 y, 35 años. Eh, nosotros lo situamos principalmente en Diodonés y en Cuatro Camins, pero no quiere decir que se pueda replicar estas buenas prácticas en todo el resto de centros. Perdona, <clears throat> aprovecho la pausa mientras Fermín. Eh, elisenda, el, tema de proyectos, de proyectos europeos, eh, evidentemente hay proyectos proyectos europeos, aquí este un proyecto MESPER para personas pero seguramente ya para proyectos para justicia juvenil. No? El departamento no es pod presentar como socio, pero eh, es el caso nuestro, a mandróminas, eh, pero sí dona su si, si es alguna cosa que puede aplicar dentro del, del como no? Como el caso del SEMELI, por ejemplo. Bueno, yo mientras Fermín termina de optimizar todo para poner el vídeo, eh, eh, si, ya lo tienes avísame Fermín, eh, que les voy bueno, diciendo unas cosas que también escuché que habían comentado, que, que no todos los centros tienen dinamizadores. nosotros el proyecto Alfa Digital se está desarrollando en siete centros principalmente, que es lo que salió eh, en el concurso y este año, digamos, desde que se empezó a implantar... Marisa, estás con el micro <laughs> gracias. Eh, que mm, mientras que Fermín termine de, de ver si puede instalar el vídeo, eh, comentarles que, que salió un tema de que no todos los centros tenían dinamizadores. Eh, nosotros dentro del marco del proyecto Alfa Digital, eh, desde el 2020 estamos en, siete centros. ampliamos la cantidad de centros de los que, que estábamos hasta antes y, bueno, ojalá que siga creciendo. Yo creo, yo siempre digo que, que el proyecto Alfa Digital no existiría si no existe la necesidad, si no hay dinamizadores, si no hay centros que están interesados y también, mm, siendo justa, si no hay una persona como Julio Sino que realmente se cree lo que está haciendo, está detrás, está encima, está pendiente y la verdad que muchísimas gracias Julio porque sería imposible llevarlo a cabo sin, sin ti, ¿no? Porque realmente es un apoyo muy importante. No sé si soy la única, pero a mí no, al vídeo no, se escolta. No, no se Bueno, ya lo que, E igualmente cuando finalice la jornada a todos los inscriptos le podemos enviar los dos vídeos para que los, los puedan ver. Igual, eh, están subtitulados y, bueno, lo van a poder escuchar en todo momento, ¿vale? Val. Aquest ha sigut un dels vídeos. Em sentiu? Ah, sí, et sentim, Núria, et sentim. Molt bé, és que mm, mm, he vist que, no, que l'àudio no funcionava bé, però tenia una música de fons només, o sigui, l'important... Sí, en el, en, el, en el tema del vídeo no, no hi havia veu en off, estava subtitulat, llavors el que sentia era l'exemple de tot el procés de creació de, de, de, des de la, la part de crear l'escenari amb els, la capsa amb, la, eh, amb, el, amb els diferents elements. No? En aquest cas he agafat uns, uns arbres que havien fet interns en mòdul també amb, amb la tècnica d'origami, no? amb els papelets, uh, eh, i uns ninos que havia portat d'allò de, de fora, que no, no, no hi són aquí. I, i llavors era, això era una mica de veure tot el procés de, de, de com es fa l'activitat i eh, com es veu des de, intentant simular, perquè ja us dic que fins que no ho proveu el dia que ho pugueu fer de veure des de dins de les ulleres, és molt difícil de transmetre o de veure realment, d'entendre com es veu només en vídeo, eh? perquè no, no, no, és, no, no és el mateix. Però bueno, si us feu una, una d'ella del procés de, de, de, de lo que us vol fer amb, amb aquesta activitat. I, bueno, i el, el vídeo que comentava Marisa ja es compartirà i així podreu veure amb so, que també que canvia una mica música, està més, més bueno, està, està millor. Solo que no tenía de en, si no, off, se si no se se amb así macha que no, no interred, eh, con pero con que estaba subtitulado y no música, en música, Pero tenía eh, eh, problemas técnicos Perdoneu eh, los de compartir, pero no sé qué. qué. Deixava compartir y y yo yo he un tal vídeo y estaba estaba que estaba bien el vídeo y me da una que, bueno, cosas que pasan en, eh, en, el directo. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Que digan, bueno, tío. pues si eso alcanza de cámara explica, a ver que si no. Eh, Nuria, ¿puedes poner el otro vídeo, por favor? Y tan. Eh, la, pantalla de nou, no, suposo que tampoco se ha sentido. Nuria, una cosa, Porque el so es comparteixi, cuando tú le dones a compartir pantalla, y a una opción justamente a baix on compartir el, el so del, de, Ok. abans de que tu cliquis al, al vídeo o a, la, o a la pantalla per compartir, a baix hi ha, hi ha una opció on posa. A mi en, en anglès em posa Share Computer Sound. Advanced Sharing Option. No. Mm, a veure, un moment, eh? Ah, correcte, sí. Trobat. umschauen. Umschauen. ¿A aquest ha estat el vídeo robótica. Si quieren podemos volver a pasar el de Fermín con audio, si no ya lo, podemos enviar a todos. Pero estaría bien que si lo podemos... Porque la verdad que eh, los vídeos, bueno, los trabajaron directamente desde los centros, tanto Fermín como, como Ana Y vamos un poco justos de tiempo, ya, lo sé, pero, si pueden estar nada, tres minutitos más, se los agradeceríamos a todos. Mm, Fermín. Si no, eh, ya damos por finalizada la jornada, pero sin antes agradecerle a todos los que están, a todos los que se tuvieron que ir y, también decirles una cosa como muy importante que, nos reencontraremos en, en, junio en la nueva jornada de Preso, Esperemos que que sea una parte pueda ser presencial y una parte telemática, porque, porque también está bien tener contacto para cambiar experiencias y todo ese tipo de cosas. No sé si Julio, ¿quieres agregar algo para finalizar? Yo antes de que, de que hable Julio, eh, hay dos, dos, dudas que han salido en el chat. Bueno, una nos la preguntan eh, diciendo qué formaciones reciben una vez finalizada, perdón, eh, cuando las formaciones se realizan, si reciben alguna certificación. Entiendo que se refiere a los internos, pero no estoy seguro. Imagino que se refieren al proyecto de 24 meses si reciben alguna formación eh, específica a los internos, si reciben alguna ah. certificación. Eh, este, a este proyecto, dices, al CEMELI. entiendo que sí. En, realidad aquí lo que se, en este proyecto el objetivo es que se hagan eh, dos eh, ejemplos de trabajo en centros penitenciarios para luego trabajar buenas prácticas, no, no, es una formación específica para internos. Y luego también, no sé si lo, quién lo puede contestar, Nos dicen què podeu dir del projecte internacional anomenat VIRTI, d'implementació de la realitat augmentada i o realitat virtual en els centres penitenciaris. Està relacionat amb el CIRE, segons tenen entès. No sé si algú coneix aquest projecte. Eh, hi ha companys del CIRE, Chencha, Ramiro, Eh, hola, Eh, soc Ramiro del, del Cire eh, Quatre Camins. Eh, el programa Virti eh, és un programa d'aquests de, de la Unió Europea, d'Erasmus, i està, fins on jo sé, perquè és un programa que queda fora de les meves, eh, eh, diguem, fora del meu àmbit d'actuació, fins on jo sé, el que està fent és un estudi de, la, de les possibilitats de la realitat virtual en la, en la formació eh, ocupacional, eh, en concret en l'àmbit de la construcció. D'acord? Llavors, eh, l'últim que vam parlar, eh, l'últim del que jo tinc notícia, és que s'està fent eh, pues, eh, un estudi sobre eh, quines són els projectes, quins són els projectes que actualment eh, existeixen al respecte, suposo que per eh, eh agafar aquestes experiències com a base però no tinc més detalls. De tota manera, si, si algú eh, eh, com el Fermín o, o, eh, o l'Anna té més interès en saber detalls sobre, sobre el, el, el programa Virti, doncs que contactin amb mi que jo ja, ja, ja els posaré en contacte amb la persona que els, eh, que els gestiona i ja està. Gràcies, Ramiro. No sé si Marisa quieres eh, hacer eh, terminar la sesión. Sí, no, bueno, lo que dije, no sé si Julio quiere, quiere decir algo más para terminar. Bueno, agradecerles a todos otra vez eh, por, participar, por estar interesado, por, por motivarse, por buscar cosas nuevas. O sea, muchísimas gracias. Y el que ella, no? que no que al join tenemos la segunda sesión. que, si us plau, us esperem a tots i a totes. I tant de bo aquests problemes, petits problemes tècnics i d'organització no passin, però bueno, hem de conviure amb ells. Sí, gràcies a tots per la paciència i ens veiem al juny. Per part del, del centre d'estudis us enviarem, un cop estiguin penjats els vídeos, us enviarem els enllaços perquè pugueu veure'ls amb tranquil·litat i també els certificats i tot allò. Que vagi bé a tothom. Adéu, bon dia.